造。

Ah, tá 现在呢是在呃派这个符令，然后说每一道符令的用途在哪里。那刚才老祖有交代说，呃，今天呢带车关。带卡关的人要特别注意，要特别小心。所以有来看热闹的朋友呢，呃，特别注意行车的安全，然后安全第一。 待会在绕境途中看到的福利呢，都是我们的清水主持亲自加持过的哦，还有平安饼跟饮料，所以，呃，清水主持是非常照顾大家，每一样东西都有加持过。 出发了。 就是出来把他刚才派的那一些呃符令，把它安在外面的这个五营上面来。 就是细嘎会出去整个大淡水，呃，安四方。